guten Morgen, heute halt geht es schon wieder weiter von Guinan Richtung Norden. Mal schauen, wie weit wir kommen. Die nächste größere Stadt ist ca. 200 km entfernt. So, das wird auch ein paar harte Strecken werden, weil da doch einige, also mir ein bisschen abseits fahren werden oder ich abseits fahren, fahren werde. Mal schauen, was wir kommen. Also ich nehme euch wieder mit. heute zweiter Drehtag und ja, schauen wir mal, was wird. So, die haben wir jetzt da ein bisschen verunsichert, glaube ich. Wir haben uns in eine Café eingesetzt und schon mal was essen. Jetzt haben sie ein bisschen Stress gekriegt. Äh, ich glaube, wir werden jetzt zum Frühstück wie immer Suppen <laughs> essen. Vietnam, Ansatzmenü ist super. Das ist wurscht. Geht das super in der Früh schon. Ja, das ist einmal ein deftiges Frühstück, hätte ich gesagt. Geile Suppe. Mal schauen, wie es schmeckt. Wow, ah, so Suppe am Morgen, das kann man aber ganz gut brauchen. check with. The fire's gone, I'm out, the air. in der Früh da einen Morgenhatsch zu so einem Big Buddha rauf. Mal schauen. Doch ein bisschen weiterer Weg. Und ja, wird halt glaube ich sowieso anstrengender da werden, weil es doch relativ weit wird. 200 Kilometer mit so einem Moped ist auch nicht ohne. Weil Durchschnittsgeschwindigkeit kann sein 40 km/h. Das Bis circa bei 5 Stunden reine Fahrzeit. Also mit dem kannst du ungefähr einrechnen, 40 km Viel schneller wird das nicht schaffen. Okay, dann mit Butter Video geht's weiter. ein schöner Hatsch, sage ich jetzt einmal. Aber die Baustelle ist noch nicht fertig da. Aber anscheinend kann man trotzdem einmal besichtigen. Jetzt werde ich die letzten Meter auch noch machen. Jetzt ein Video! <laughs> Hey! Hey! Vietnam! <laughs> Where are you from? I come from Vietnam. Vietnam, okay. Hi. <laughs> So, jetzt habe ich es geschafft. Ich glaube, ich bin einer der ersten Touristen da, äh, bevor Millionen Chinesen da aufmarschieren. Ich bin da im Grund von dem Buddha, das sieht man eigentlich gar nicht, der ist riesig. Und ja, morgen Sport. Perfekt. Hello. in einem, so einem kleinen verschlafenen Fischerdorf angekommen. Äh, mein Kollegen, den Amerikaner, der mit mir mitfährt, dann ist das Moped eingegangen, der ist jetzt zweieinhalb Stunden später gekommen. Dann hat das wieder mal 45 Dollar gekostet, das Getriebe wechseln oder so irgendwas. Äh, ja, ich gehe jetzt einmal was zum Essen suchen. Mal schauen, was, es da so, was da so gibt. Gibt es aber nicht viel. Ich lasse mich einfach überraschen. Ja, und nehme euch mit. <laughs> es gibt wieder mal Suppe. Ich denke, das ist ein Schweinearbeitsel, wenn man nicht alles täuscht. Schaut jedenfalls so aus. Naja, mal kosten. Can I see? trứng trứng ừ, chú à, nó Đồ làm chí nó nói rồi chú họ đạo điện nó làm tin của đấy là gì tôi để cái bước cái chỗ tột bài là gì hả bài yeah. Dạ. Da bin ich mit meinen Schweinen immer noch richtig glücklich. so, das war die Feldküche. Cool aus. Meine zwei Köchinnen. Very good, very good. Thank you. Ja, nach dem Abendessen, Schweine waren super und die Leute zuschauen, wie sie Ballott oder äh, die Eier da essen. War recht interessant. Dann noch ein Kaffee. Und jetzt haben wir noch was Süßes und was zum Trinken gekauft. Jetzt geht's ins Bett. Also gute Nacht und da gibt es ja wieder mal ein Video von mir. Baba.